Bienvenidos a nuestra tercera clase práctica, eh, octava ya del seminario. Y en esta clase pues lo que vamos a ver es cómo tratar eh, las enfermedades psicosomáticas. Mm, durante la parte teórica tuvimos una clase en la que explicábamos este nuevo enfoque, en el que veíamos que es el cerebro el que controla al cuerpo y el que le dice qué a las diferentes partes o diferentes órganos que funcionen de maneras eh, adaptadas a lo que se está viviendo, a ese conflicto o esa situación de alerta o demanda que, que se está viviendo. Bien, y esta vez lo que vamos a centrarnos más es en resolver el problema que genera la adaptación. Es decir, cómo hago que el cuerpo revierta esos cambios, cómo hago que sane. Bueno, hacemos un poquito de repaso de lo que vimos en las clases anteriores. Y en esta eh, parte práctica lo que estábamos mostrando son diferentes herramientas que tenemos para ir trabajando nuestros problemas, tanto físicos, emocionales, mentales, lo, lo que necesitemos. Bien, entonces tenemos diferentes opciones. Si no queríamos hacer ningún trabajo así muy específico, enterarnos mucho de qué hay de fondo, pues teníamos la receta y con eso podíamos obtener bastantes cambios. Luego mostramos que también podíamos trabajar más específicamente tratando los síntomas de cualquier problema y para eso teníamos un procedimiento. Si queríamos ir un poco más deprisa y un poco más eh, profundos, pues tenemos la posibilidad de desactivar los biochoques. Serían las situaciones que han provocado que el cuerpo bloquee emoción y genere un conflicto. Y la parte de hoy es ampliar un poco esta información, ya que los conflictos no se generan por una única situación. Nosotros vivimos esa situación de esa manera determinada Mm, la vivimos eh, de un modo que bloquea las emociones, que nos genera como esa, ese congelamiento en el tiempo. Y eso es así porque hemos tenido unas programaciones anteriores. Hemos o experimentado nosotros mismos anteriormente en el tiempo vivencias que nos llevan a actuar ahora de esa manera, o traemos esa información heredada de nuestros antepasados y ya tenemos la tendencia a actuar de ese Bien, por eso algunas personas bajo las mismas situaciones que pueden llegar a ser traumáticas, hay personas que sí eh, viven un trauma y tienen efectos post-trauma y hay otras personas que no. Eso se debe a la programación que ya tiene cada uno. Bien, y eso es en lo que nos vamos a centrar hoy. Cómo acceder a esa programación y cómo desactivar esa programación. Bien, ya vimos también en la clase anterior que esas programaciones pueden venir de nuestras vivencias, si son de 3 a 12 años son más intensas que las que vivimos a partir de los 12 años y que las críticas serían las que vivimos tanto en gestación como en los primeros 3 años de vida. Pero que también traemos información heredada tanto de el deseo inconsciente de nuestros padres de la misión que nos daban a nosotros al traernos al mundo, como de los antepasados con los que estaríamos más conectados, con los que traemos más información. E incluso también nos hacemos la pregunta de, bueno, eh, nosotros somos seres eh, naturales y por tanto seres vivos que eh, evolucionamos a partir de otros anteriores. Luego esa información también está en nosotros y hay determinados patrones que pueden ser biológicos, pero que si los hacemos conscientes podemos ir desmontando esa, programación. Sería como irnos deshaciendo de nuestros instintos ¿bien? para eh, tomar las decisiones libremente, que no sea la biología la que manda sobre nosotros. Y esa capacidad la tenemos gracias al desarrollo de la conciencia. Bueno, pues estrictamente nos vamos a centrar ahora en las enfermedades psicosomáticas y hacemos un pequeño repaso de lo que vimos en la sesión teórica. La idea clave de la que partíamos es que las enfermedades no están diciendo que nuestro cuerpo se ha estropeado, las enfermedades no aparecen al azar, sino que la enfermedad es una adaptación biológica que está programada en nuestro cerebro y que nuestro cerebro activa para enfrentarnos a una situación estresante. Dependiendo de ese nivel de estrés, la adaptación será más potente o será más suave. Si el estrés es bajo, pues directamente no notaremos ninguna sintomatología, pero si el estrés es alto, entonces sí, aparecen cambios claros en nuestro cuerpo que identificamos como síntomas. Y a los conjuntos de síntomas los catalogamos de enfermedades. ¿Cuándo eh, se genera eh, o cuándo empieza, empiezan esos cambios, esa adaptación? Bien, no todas las situaciones tienen la suficiente importancia emocional como para generar adaptaciones biológicas. Nuestro cerebro podría gestionarlo simplemente con la interacción con el entorno o modificando algún parámetro. Bien, comiendo más de algún alimento, haciendo más ejercicio, ese tipo de cosas. Cuando nuestro cuerpo empieza a modificarse y aparecen los síntomas, lo que significa es que hemos vivido una situación especial. Y esa situación especial tiene unas características definidas. Es una situación inesperada, dramática para nosotros, es decir, hay una carga emocional potente, nos sentimos aislados, aunque tengamos gente en nuestro entorno, sentimos que no nos entienden y por lo tanto esa tensión emocional que está dentro no podemos expresarla, no podemos soltarla y no encontramos solución al problema. Por lo tanto, nuestra mente se queda en un bucle continuo intentando explorar diferentes opciones para solucionar. Bueno, pues desde que vivo esta situación hasta que aparecen los síntomas, generalmente pueden llegar a pasar hasta dos años. Si la situación es muy impactante, podría empezar a experimentar los síntomas en minutos, en horas, en días. Si tengo todavía resistencias o mi cerebro intuye que puede haber alguna solución, se va como dilatando ese proceso de cambio, de adaptación, y hasta que el cerebro no identifica que no hay otro tipo de, solución no somatiza, no hace que el cuerpo se adapte y funcione de otra manera. Luego, ese margen es importante tenerlo en la cabeza, esos dos años. También, lo que os comentaba, nosotros vivimos esa situación del margen de dos años de una manera específica porque estamos programados para actuar de esa manera, para reaccionar de esa manera a través de las vivencias anteriores. Y también lo que yo vivo en el entorno después de esa situación eh, impactante que desencadena en la adaptación también influye, porque lo que yo vivo en mi entorno puede activar de nuevo las cargas emocionales y agravar el proceso, aumentar los síntomas. ¿Cómo se va a expresar? ¿Qué sintomatología va a aparecer una vez yo vivo esa experiencia traumática o ese biochoque? Pues eso dependerá de mi programación. Y mi programación lo que va a hacer es decir qué zona del cerebro tiene que procesar esa información. Y esa zona del cerebro hará que los tejidos o los órganos a su cargo hagan la modificación. Bien. Por tanto, toda enfermedad tiene el mismo conflicto emocional, ¿bien? pero no todas las vivencias se van a experimentar de la misma manera. Ejemplo, si yo eh, vivo una situación de un accidente de coche, ¿bien? si yo esa vivencia la siento como que he podido perder la vida, estaré activando un conflicto de supervivencia. O más bien, mi cerebro ya estará programado a experimentar esa situación como un conflicto de supervivencia. ¿Dónde se van a expresar los síntomas entonces? Se expresarán en mis órganos vitales. ¿Mm? Eh, los pulmones, el estómago, ¿Mm? ese tipo de órganos. Sin embargo, si yo experimento esa situación como un conflicto de protección, puede ser que no me haya sentido protegido por los airbags de mi coche, pues entonces donde se expresarán los síntomas serán en los tejidos que recubren a los órganos vitales. Pero también puedo haber vivido esa situación, ese accidente, como algo que podía haber solucionado, simplemente no fui hábil no tuve la destreza para poder evitarlo. Y entonces lo que estoy viviendo es un conflicto de desvalorización. Y esos conflictos de desvalorización se expresarán en los tejidos de estructura, que son huesos, tendones, ligamentos, músculos. Y por último, si mi cerebro procesa que ese accidente ocurrió porque no fui capaz de ver o no fui capaz de escuchar lo que me venía encima, lo que tendré será un conflicto que se expresará en los órganos de los sentidos. Puede que ocurra algo en mis ojos, en mis oídos, mi piel. Entonces, la misma situación, dependiendo de la programación que tenga mi cerebro, se va a procesar como un conflicto diferente. Y cada uno de esos conflictos se va a expresar en un órgano o un tejido diferente. Entonces, nuestro proceso, si queremos sanar, será partir del síntoma. Desde el síntoma encontraremos el conflicto emocional y desde el conflicto emocional podremos rastrear cuándo he vivido yo una situación en la que me sentía así. Si encuentro la situación, vacío toda la carga emocional que está reprimida en esa situación y para mi cerebro deja de ser importante. Si deja de ser importante, se acabó el conflicto y el cerebro manda la orden a mi cuerpo de revertir los cambios que hizo, porque ya esa adaptación no es necesaria. Y es cuando se produce la sanación. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el cuerpo también podríamos aplicar eh, una técnica centrándonos simplemente en los síntomas. Si eso de encontrar los recuerdos nos puede resultar difícil o eh, está muy bloqueado y no nos no somos capaces de llegar a ningún recuerdo, pues podemos trabajar directamente sobre los síntomas que estemos sintiendo. Y ya está. Y con eso podremos lograr cambios. Solo que tendremos que ser constantes. Porque podemos empezar por un síntoma y de repente nuestro cuerpo deja de notar esa sensación, pero aparece otra. Y entonces me tengo que centrar en la siguiente sensación, aplicar las técnicas de relajación y las sensaciones se pueden ir moviendo por el cuerpo. Es lo que se llama perseguir los síntomas. Ahí tengo que ser constante y no rendirme, no decir es que esto no acaba nunca. Bueno, es que cuando tú tienes eh, síntomas físicos, tu cerebro ha tenido que hacer un cambio en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque no ha podido encontrar una solución simple. Y eso suele ocurrir porque hay muchas emociones almacenadas. Bien, como si hubiese una pila. Y cada una de esas emociones tiene un reflejo físico. Por tanto, cuando empiezas a revertir eso, cuando empiezas a liberar la carga emocional, las tensiones del cuerpo, pues vas eliminando piezas de la pila y van apareciendo las siguientes. Tienes que continuar hasta más. Todo. Bueno, pues por ejemplo, podríamos aplicar esta técnica para trabajar síntomas con las alergias. En el fondo, la alergia sería una adaptación que hace el cuerpo para identificar un estímulo como algo peligroso y activa el sistema inmunitario y aparece esa reacción alérgica. Nosotros podríamos hacer la desensibilización. Nosotros podríamos imaginarnos en contacto con ese estímulo externo, lo que nos provoca la alergia, y el cuerpo activará esa respuesta, pero más de una manera más suave. Si nosotros empezamos a aplicar las técnicas de relajación, internamente en el cerebro se están desconectando esas eh, neuronas que están diciendo que ese estímulo es un peligro que hay que controlar. Una vez se desactivan esas, esos enlaces, el cuerpo ya no reacciona, el sistema inmunitario no ataca de esa manera. Y ya os digo, trabajando solo con los síntomas es posible eliminar todos los efectos de una alergia. Porque recuerdo, una alergia es una programación en el cerebro que le dice al sistema inmunitario que tiene que activarse ante un estímulo específico. Es un aprendizaje. No es que se ha estropeado el cuerpo. Es una adaptación. Y por lo tanto, si nosotros sabemos cómo reprogramar nuestro cerebro, podemos reprogramar esa adaptación y eliminar la alergia. ¿Bien? Bueno, continuamos. Vamos eh, a utilizar lo que se llaman los diccionarios conflicto-enfermedad. Los diccionarios eh, son unas herramientas maravillosas en las que personas que normalmente están asociadas al mundo de la medicina, que son tanto médicos, enfermeras, eh, gente que se dedica al mundo de la salud, debido a que han tenido muchos pacientes, han sido capaces de encontrar enlaces entre las enfermedades y los conflictos emocionales que viven las personas que tienen esos síntomas y a partir de ahí han sido capaces de elaborar un diccionario, una lista de enfermedad, conflicto emocional. Porque, como ya os he dicho, los síntomas siempre, siempre están provocados por el mismo conflicto emocional. Eso no cambia. ¿Por qué? Porque el conflicto emocional se procesa siempre en la misma zona del cerebro y esa zona controla determinados órganos. Luego no puede ser de otra manera. ¿vale? Bien, pues el diccionario de más fácil acceso es el diccionario bioemocional, bien, que tenéis la posibilidad de descargarlo gratuitamente en PDF o incluso tenéis aplicaciones para el móvil. El Diccio Bio, que lo podéis buscar en, la tienda esta de, Google Play, no sé si está disponible para iPhone, pero es gratuito. Bien, también lo podéis descargar. Eh, estos diccionarios, a ver, voy a abrir uno por aquí. Podéis buscar en este diccionario cualquier enfermedad. Y lo que veríais sería lo siguiente. Lo primero que te muestra el diccionario es la definición de esa enfermedad. Cómo se identifica, cuáles son los síntomas comunes. Bien. Después aparece una palabra que pone técnico. Eso lo que está indicando es, esta enfermedad se corresponde con un tejido que se desarrolla de una capa embrionaria. Cuando somos embriones, bien, todos nuestros tejidos y todos nuestros órganos se desarrollan desde cuatro capas. Bien, la más antigua sería el endodermo, luego está el mesodermo que se dividirían dos, el antiguo y el nuevo, y el ectodermo que sería el la última capa embrionaria. Cada una de esas capas va a dar lugar, ya os digo, a tejidos y a órganos que funcionan un poco diferente. Entonces, en ese punto que nos dan eh, la etapa embrionaria, pues ya nos estarían dando información de cómo puede evolucionar la enfermedad. Y también nos dan ya cuáles son las claves. Eh, la base estaría relacionada con conflictos de desvalorización, miedo y culpabilidad. El siguiente punto, el sentido biológico, es muy interesante, porque nos dice exactamente qué está buscando el cerebro con esa adaptación. Cuando aparece esa enfermedad, ¿cuál sería la adaptación biológica? El sentido biológico de la basia que es incapacidad para caminar normalmente o mantenerse en pie, sería dejar la dirección que llevo porque ésta encierra grandes peligros y dificultades. Entonces, una enfermedad tiene una función. Me intenta evitar un problema. Nos sigue contando, tiene origen en el cerebro, por lo que podemos decir que se trata de pensamientos que me dejan petrificado y me impiden avanzar. El inconsciente biológico nos dice que nos paremos y repensemos las cosas para, poder afrontar lo necesario con las herramientas precisas. Y luego hay otro apartado que pone conflicto y ahí nos especifican un poquito más lo que nos comentaban antes en el apartado técnico. Los conflictos que provocan la basia esa incapacidad de caminar normalmente, serían una gran desvalorización en el movimiento, siento que no puedo avanzar, que soy incapaz de hacerlo. Y además voy a sentir miedo y sentimiento de culpabilidad por no poder avanzar. A lo que se añaden incertidumbre y dudas cuando intento ese avance. Y muchas veces nos ponen como frases que serían las que eh, tendría mi mente si estuviese viviendo este problema. Ya van por lo menos dos veces que me hacen lo mismo y no sé cómo avanzar. O frases del estilo, me cortaron las piernas. Que son esas metáforas que empleamos a veces. Esto no lo puedo digerir, se me cae el mundo encima, me quitan en el pan de la boca. Todas esas metáforas, en el fondo, están eh, transmitiendo cómo procesa el cerebro la información. Si utiliza el cerebro las piernas, es porque la zona que gobierna las piernas es la que está procesando el conflicto. Y también al final nos añaden buscar en el árbol. El árbol se refiere al árbol transgeneracional, es decir, lo que yo traigo heredado, porque es muy probable que repitamos situaciones o pensamientos de nuestros antepasados o tengamos miedo de repetir grandes fallos de dirección. Porque podría pasar que realmente en mi vida yo no haya tenido ese tipo de conflictos. Pero siempre que empiezo un avance, me aparecen estas sensaciones o incluso los síntomas. Eso me estaría diciendo que la información que está manejando mi cerebro no corresponde a mi experiencia vital, sino que la traigo heredada. Y para resolver el conflicto tengo que acceder a esa información heredada y liberarla. Y hoy vamos a ver también cómo se hace. Bueno, pues si queréis, podemos aquí abrir un tiempo de prácticas y buscamos en el diccionario pues diferentes dolencias. Algún síntoma que tengáis, alguna enfermedad, si queréis saber con qué conflicto emocional estaría enlazada, pues este es el momento de comentar lo que queráis. Yo quería consultarte el tema de nervioso entra dentro de esta posibilidad de curación. Todo, bien, todo entra dentro de, mm, de la medicina psicosomática o las enfermedades psicosomáticas, porque según este enfoque, todo está provocado por el cerebro. Luego todo sería psicosomático. No, vamos, no vamos a hablar exactamente eso, no, ahora vamos a dar otra cosa el tema no, de no. otro día No, no, no, sí, lo, vamos a buscar ahora. Eh, lo que pasa es que en los diccionarios lo interesante sería tener el diagnóstico médico. ¿Por qué? Porque el diccionario está normalmente elaborado por médicos o personas que se dedican a la salud y utilizan esos nombres. Como puede ser lo, que hemos leído, abasia. ¿eh? Pues es el nombre técnico de ese tipo de síntomas. ¿Y los tics? Los Podemos buscar los tics. Pues vamos a buscarlo. Tics. Los tics se definirían como movimientos musculares involuntarios y repetitivos, que aparecen con mayor frecuencia en la, en la cara. Bien, bueno, pero pueden aparecer en todo el cuerpo. El, el apartado técnico nos dice que tiene que ver con la tercera etapa embrionaria, esa tercera etapa estaría relacionado con eh, el movimiento, con lo que yo me valoro. Y es lo que nos dice después, son conflictos de contrariedad en el movimiento. Yo quiero hacer algo y no debo, no me dejan, o no quiero hacer algo y me imponen hacerlo. Esa es la contrariedad. ¿Qué sentido biológico tiene un tic? Pues lo que te está diciendo es que el músculo está recibiendo una doble orden. Está diciéndole, muévete y no te muevas. Un ejemplo sería, un padre no deja a su hijo ver la tele durante las comidas, le coloca de espaldas a la pantalla. El niño quiere mirarla, pero se priva de ella por miedo. ¿Qué podría pasar? Pues que aparezca un tic de movimiento de la cabeza. Es el niño quiere mirar, pero se da la orden de no mirar. Con lo que al final aparece ese, ese tick. Un poquito más detallado los conflictos. El conflicto es, vuelve a repetir, conflicto de contrariedad en el movimiento, hacer sin cesar lo que no pudimos hacer. Porque queremos hacerlo y también recibimos la orden de no hacerlo. Los tics en la mandíbula, por ejemplo, tienen que ver con no poder expresarte o contener la rabia, porque también cerrar la mandíbula es el no atacar al otro. Los tics en la cara tienen que ver con un conflicto de querer repeler una agresión, un ataque hacia nuestro rostro o, o la imagen que tenemos de nosotros, no tiene por qué ser físico, también vale simbólico. Y la distonía tendría que ver con conflictos de amor prohibido ligados a emociones fuertes que no puedes llevar a cabo. ¿Vale? Isabel, ¿algo de esto te encaja? No, no mucho, no mucho. No mucho. En tu caso, el TIC, ¿qué, tipo de movimiento haría? Pues en eh, cambio. Hay TICs desde cuando yo estaba embarazada, eh, uno de mis, yo tengo ocho, ocho hijos, entonces cuando estaba embarazada me dio por darme con la mano en la tripa. Y entonces me acuerdo que uno de mis hijos, por eso me acuerdo, me dijo, mamá, ¿por qué pegas al bebé? Me daba con el tic en la tripa. Bueno, no sé si fue el sexto, el quinto, el cuarto, no sé. Debía ser de los últimos, porque ya los mayores podían hablar. Luego, eh, tics... Vale, vale. A ver, a ver, a ver. Vamos uno por uno. Esto sería Bien, tenemos que ver qué significa el movimiento. Si ese movimiento es darme golpes en la, en la tripa, bien, lo que podríamos identificar es, y además nos da casi la pista lo que te decían tus hijos, ¿por qué pegas al bebé? Es, ese bebé se estaba moviendo demasiado, ese bebé me molestaba demasiado, que puede ser incluso inconscientemente. Es, me he vuelto a quedar embarazada y esto ya es una carga grande. Entonces, no quiero que el bebé sea molesto. Conscientemente no he tenido eso. claro, es que ah, conscientemente ya, ya sabemos que las enfermedades, el consciente pinta poco. Porque si fuese algo consciente, lo resolveríamos simplemente pensando, dándonos cuenta de qué está pasando y ya está. Pero no, las enfermedades son conflictos internos subconscientes y es el subconsciente el que empieza. Nosotros además tenemos eh, nuestros mecanismos de defensa y normalmente nuestro cerebro intenta justificar las cosas. Entonces, suele ocurrir que inconscientemente deseamos algo y conscientemente decimos que no. Para nada. Yo estoy muy contento, ¿eh? pero mi cuerpo es el que me está mostrando que, eso no encaja. ¿Qué otros tics tienes? Bueno, he tenido varios a lo largo de mi vida, pero ahora tengo uno muy enfocado en el cuello, muevo el cuello, lo muevo y muevo la, cabeza. La cabeza eh, todo el rato. Y también hay veces que cuando estoy muy nerviosa, la vista se me va sin querer a un lado y a otro, porque cuando veo a lo mejor un vídeo o algo, mira, la vista se me ha ido otra vez. Vale, a ver, movimientos de cabeza. El movimiento este, por un lado, puede estar relacionado con el no. Es decir, yo quiero decir no, no me atrevo a decirlo y ya es mi cabeza la que lo hace. Y está diciendo que no. A lo que sea que esté ocurriendo o lo que sea que esté pensando. También tiene que ver con el cuello me permite mirar todo lo que ocurre a mi alrededor y simbólicamente me da eh, posibilidades de encontrar diferentes opciones. Luego, si yo estoy siendo demasiado rígido, mi cerebro identifica que solo hay una opción válida en la vida o, muy pocas opciones buenas y todas las demás son malas, ¿bien? Mi cuello se puede quedar rígido. Y entonces ese movimiento rápido hacia los lados es pues como intentar contemplar algo o también intentar controlar lo que ocurre fuera estar alerta. Ahí tendríamos que ver cuál es el, problema. ¿Qué es lo que encaja? Vemos que el diccionario nos da mucha información, pero luego lo tenemos que cuadrar con la persona. ¿Mm? El diccionario no te va a decir, Pepito Pérez, cuando le pasa esto, es porque ha vivido... No, eso lo que te dice es, es un conflicto de este estilo. Vale, pues entonces ahora hay que identificar. En mi vida ya puede ser más eh, materialmente o más simbólicamente cómo encaja ese, ese concepto. Bueno, ¿alguien más quiere descodificar alguna dolencia? Eh, pues yo sí que quisiera hacer una pregunta. Adelante me parece que es un poco también lo que has comentado antes. Yo suelo tener siempre la mandíbula muy apretada. Así, sí. Eh, tanto por la noche, eh, más cuando me levanto tengo mucho dolor y a lo mejor durante el día digo, anda, lo tengo apretado. Sí, Entonces, sí que has comentado antes un poco lo de a lo mejor contención de la rabia, no, no sé si puede, ir, no lo sé. Mira, mm, lo que se me ha ocurrido hace más rápido es el bruxismo, que tiene que ver con eso, pero vamos, además es como machacar los dientes, ¿no? Pero ya podemos identificar un poco por dónde puede venir. Y lo que nos cuenta es, eh, cuando bloqueas eh, la mandíbula, tiene mucho que ver con un conflicto de ira y agresividad reprimida con impotencia. Bien, es lo que también comentábamos un poquito antes. Por mi boca es por donde salen las palabras. Si yo me tengo que tragar las palabras, bien, las tengo que contener primero con la mandíbula para no expresar. Pero también la boca, es, la boca biológicamente serviría para morder. Si yo no quiero morder al otro, también comprimo la mandíbula para evitarlo. ¿Cuál de las dos opciones te cuadraría más? Ahora, que me, me cuadra un poco los dos que has dicho, sí. Vale, mira, aquí tenemos eh, la mandíbula más directamente. Y como te comentaba, el conflicto es el mismo, es desvalorización por no poder morder o no atrapar lo que yo quiero. ¿Vale? Eh, tipos de conflicto. Pues sería conflicto de desvalorización en relación de no haber podido morder o atrapar el pedazo. También pueden darse descalcificaciones, cáncer, sticks. Bien, tienes bastantes cosas. El asunto, si tiene que ver con el músculo, bien, en el fondo hay una desvalorización. ¿Te cuadra con alguna situación que tengas? cuando dices, por ejemplo, lo de, eh, por ejemplo, lo de morder, es cuando quieres perseguir algo y entonces no quieres soltar algo. Puede ser también. Sí. Por ejemplo, yo estoy buscando un puesto de trabajo especial o eh, en, mi trabajo alcanzar una posición, eso sería el pedazo. Y yo querría morderlo y atraparlo. Sí. ¿Mm? Si lo tengo en duda o siento que puedo perderlo, hay ahí una desvalorización. Entonces, tiendo a atrapar más. Vale, como un miedo a perder algo, ¿no? Sí, puede. Vale. Ok, gracias. sí. Muy bien. Mm, vale. <laughs> <laughs> gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere descodificar algún problema, síntoma, dolencia? Eh, eh, buenos días a todos. Hola. Eh, Paco, buenos días. Mira, yo te quería hacer una consulta. Yo es que, no sé si viene muy a cuenta ahora, tú ya me cuentas. Yo a mi señora hace cinco años la diagnosticaron trastorno bipolar. Entonces no sé muy bien si tiene <laughs> algo que ver con esto que estáis, porque es que estoy fuera y se me va la cobertura, <laughs> me viene. Y no sé muy bien si tiene algo que ver con esto que estabais ahora comentando. Pues mira, de hecho está en el diccionario el trastorno bipolar, pero con el otro nombre, la psicosis maníaco-depresiva, un nombre bastante chungo. Sí, era el antiguo, creo, ¿no? Decían que antes se llamaba así, ¿no? Eso es. Y eh, aquí tenemos bueno, la definición sería que es un trastorno del estado de ánimo que alterna episodios de euforia y depresión. Bien. Eh, en la parte técnica nos dicen que eh, está relacionado con la cuarta etapa embrionaria, con lo que significaría que son conflictos de relación con los demás, con uno mismo. Bien. Y lo que nos cuenta es que en el fondo son dos conflictos que eh, funcionan juntos. Cuando se habla de una constelación es que hay conflictos que están como unidos y se activan y se, desactivan eh, juntos o unidos. Entonces, eh, ¿con qué estaría relacionado? Pues la fase depresiva estaría relacionada con un conflicto activo de territorio. He perdido espacio o no me puedo reproducir. Luego la, la fase activa tendría que ver, o por un lado, la fase depresiva tendría que ver con un lado con algún problema con la sexualidad, esa incapacidad de reproducirme, o que me han comido el espacio, o el espacio que yo quiero no está accesible. Y la fase maníaca estaría relacionada con eh, también un conflicto de territorio, pero esta vez vivido desde el otro ámbito el ámbito eh, femenino. En el ámbito masculino, eh, por ejemplo, el territorio eh, tiendes a defenderlo tú y en el ámbito femenino el territorio pues es algo que tú gestionas. Mm, se vive de manera diferente. Vale, pues en este caso lo que habría que encontrar serían esos, esas dos situaciones de origen y una vez encuentras esas dos situaciones de origen, al desactivarlas, la bipolaridad desaparece. ¿Eh? ¿Algo que me quieras contar. Eh, no, darte las gracias. También importante, si vemos en el sentido biológico, nos dice que siempre hay una historia transgeneracional. Es decir, ya viene eh, esa programación de antes. Y por lo tanto ahora pues tu vida o como que tus comportamientos no están adaptados a lo que tú vives realmente. Y esto, por ejemplo, que me ha parecido escucharte al principio del tema de la biodescodificación o algo así, creo que comentabas. Eso, sea, este tipo de enfermedades se podrían tratar con ese. con esa. Sí, es lo que estamos viendo hoy. Eh, a ver, para tratar la enfermedad, repito, por un lado, tenemos que identificar el síntoma. Una vez identificamos el síntoma, lo que buscamos son los conflictos emocionales que han provocado esa adaptación, que es el síntoma. Bien. Cuando tengo el conflicto emocional, el siguiente paso es encontrar cuándo he vivido yo eso. Cuándo he vivido una situación inesperada, dramática, en la que no me sentí entendido y para la que no había solución con ese conflicto emocional. Y una vez encuentro esa situación, lo que hago es desactivar todas las emociones que estaban eh, contenidas en la situación. Y el sistema es el que vimos en la clase pasada de, del duelo, el procedimiento completo. Una vez realizo eso, los síntomas empiezan a revertir. Pero si yo quiero eliminar del todo la posibilidad de volver a pasar por ese tipo de enfermedad o por ese tipo de síntoma, lo que hago es intentar encontrar los programantes. que otras situaciones anteriores en mi vida han contribuido a que yo reaccionase así en ese último momento? Y esas situaciones pueden ser de mi vida o incluso heredadas. también vamos a ver cómo se accede a esa información. Ya. ¿Vale? Vale, pues muchísimas gracias nada. Bueno, pues vais viendo un poco cómo funciona esto de la descodificación, ¿vale? Pues avanzamos un poquito más. Esto casi lo he respondido ahora con, la última pregunta. Cuando queremos... A ver, que desactivo esta imagen. Cuando identificamos las situaciones, eh, o más bien cuando identificamos el conflicto que está asociado al síntoma, lo siguiente es encontrar los biochoques, las situaciones dramáticas que bloquearon eh, la emoción y hacen que el cerebro obligue a generar las adaptaciones. Entonces, ya sabemos que tenemos que encontrar situaciones que sean inesperadas, dramáticas, aislantes y bloqueantes, en un periodo de hasta dos años antes de que apareciesen los síntomas. Es decir, si ahora mismo a mí me está doliendo la rodilla y me empezó esta noche, bien, yo tendría un periodo de hasta dos años para buscar esa situación inesperada, dramática, aislante y bloqueante que tiene que ver con la rodilla. Y la rodilla tiene que ver con los conflictos de sumisión, en los que yo he sentido que me tenía que someter a algo. Bien. Si llevo 10 años con síntomas, pues entonces me tengo que ir 10 años atrás, cuando me lo diagnosticaron o cuando me aparecieron los síntomas, y entonces tendría que buscar esa situación inesperada, dramática, aislante y bloqueante en los dos años anteriores, es decir, de hace 12 a hace 10 años. Bien. Una vez encuentro esa situación, esa situación es la que se llama desencadenante, porque a partir de ella es cuando aparecen los síntomas. Si trabajamos esa situación desencadenante, volvemos al estado anterior, a esa última vivencia, con lo que los síntomas empiezan a revertir. ¿Vale? Eso sí, cuando el cuerpo sana, aparecen otros síntomas. Entonces, podría darse el caso de que me encuentre mal con respecto a cómo me encontraba antes, porque estoy sanando. ¿Mm? ¿Bien? Bueno, pues si no quiero volver a pasar por esa enfermedad, no tener enfermedades recurrentes, lo que tengo que hacer es eliminar toda la programación, porque si no, la próxima vez que viva una situación más o menos similar, voy a reaccionar otra vez de la misma manera y puedo entrar otra vez en ese trauma que me lleva a la adaptación biológica, a la enfermedad. Entonces, además de encontrar el biochoque desencadenante, necesito encontrar cuáles han sido los programantes. Y esos programantes los tengo que buscar. En mi vida, el parto es algo también bastante importante de explorar. Mi gestación, qué querían mis padres para mí, cuál era su proyecto subconsciente para mí, y también cuáles son las vivencias de mis antepasados que yo puedo haber heredado. Es decir, otros biochoques, pero que han vivido antepasados. ¿Vale? Tenemos que tener también en cuenta que nosotros somos seres empáticos. Y no hace falta que vivamos una, una experiencia en primera persona para que nos impacte la emoción. Es lo que se llamarían incorporaciones. Somatizamos la tensión de otra persona. Después del 11 de septiembre de Estados Unidos, aquello de las Torres Gemelas, hubo un porcentaje importante de la población que tenía estrés postraumático por ver las imágenes en la televisión. Ellos estaban en su casa en total seguridad, pero al verlo, bien, emocionalmente se sintieron inseguros y lo vivieron como si estuviesen presentes. ¿eh? o sea que esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Mm, porque hay veces que intentamos buscar esas situaciones y decimos, no, yo no viví nada similar, ¿vale? Pero tu pareja, amigos, familiares, ¿alguno en ese momento vivió algo así? Y entonces esa situación puede ser la que desemboque en eh, el conflicto personal. Otra parte importante que también tenemos que identificar son las creencias para poder sanar. Si nosotros nos creemos que la enfermedad que tenemos no se puede curar, nuestra mente hará todo lo posible para que no se pueda curar. E incluso, si empezamos a aplicar las técnicas, funciona muy bien y tenemos una mejora grande, de repente esa mejora para y revierte y volvemos al mismo estado o incluso peor que la anterior. Porque nuestras creencias nos están diciendo que es imposible curar. o sea que eso ya también sabemos cómo se trabaja. Esas creencias las podemos desactivar emocionalmente y una vez se desactivan dejan de funcionar y entonces ya podemos permitirnos avanzar. Bueno, en esas creencias puede haber muchas cosas asociadas. Incluso que cuando estoy enfermo me hacen caso. Entonces, si sano, lo pierdo. ¿Qué hará mi mente? Mi cerebro. Pues también intentará evitar en todo lo posible sanar porque si no pierdo algo importante, que es que me hagan caso. Estas cosas son muy importante de tenerlas en cuenta porque pueden ser las que bloqueen una sanación. Y parecería que entonces es que el sistema no funciona. No, no, el sistema funciona porque está trabajando con algo fisiológico, que es tu respuesta de relajación y tu programación cerebral. ¿Bien? Y eso funciona como funciona. Otra cosa es que haya otras programaciones por encima que impidan ese cambio. Otra cosa también a tener en cuenta es si yo vivo en un ambiente muy estresante que me está reafirmando o recargando continuamente las emociones en conflicto, pues va a ser difícil o más difícil sanar. Puede que en ese momento necesite como una separación para alcanzar más rápidamente pues, ese estado de equilibrio o de mayor calma que me permita hacer los cambios internos con más facilidad. ¿Vale? Y por último, eh, tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro funciona muy simbólicamente y que a veces las situaciones objetivas no encajan con el conflicto. Porque mm, lo mismo no tenemos que buscar la situación objetiva, sino qué simboliza esa, eh, esa situación volviendo al ejemplo del, 11 de septiembre, la caída de las torres podría simbolizar eh, pues la caída de la protección que me da mi país. Yo me estaba sintiendo en un sitio seguro y de repente aquello que simboliza mi país, lo más grande, esas torres eh, gigantescas, se hunden. Entonces se está hundiendo mi país. Y ahí entro yo en ese conflicto de no hay nada que me proteja. Ahí el conflicto es simbólico, no es real, no me ha caído nada encima. Bien, pues esta parte de las metáforas es importante en algunas eh, dolencias. <clears throat> y también podemos obtener información de ellas. Nuestro subconsciente se comunica con el consciente muchísimo a través de las metáforas. Los sueños que tenemos, en el fondo, son metáforas de lo que vivimos. No podemos leerlos directamente porque los sueños pues, volamos y pasan muchas cosas, pero volar simbólicamente también quiere decir algo en mi vida. Si yo quiero volar, en mi vida significaría o me quiero ir rápidamente de un sitio o quiero llegar rápidamente a otro sitio. Luego, si estoy en mis sueños continuamente pensando en volar, bien, o teniendo experiencias de vuelo, pues por un lado tendríamos esas opciones, por otro lado también volar lo tenemos asociado a la libertad, tener esa capacidad de irme a cualquier sitio. Así que por ahí también podemos encontrar información que nos ayude a conectar con los recuerdos. E incluso las enfermedades eh, pueden ser una metáfora del problema. Hay una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante, que el efecto es que las vértebras de la columna se van soldando unas a otras, se unen. El conflicto que desemboca en esa enfermedad es no me siento eh, con soporte. No hay nada que me dé soporte en la vida. Y por tanto, como la columna, fijaros en el nombre, columna vertebral, es lo que me da soporte, es mi columna para soportarme en la vida, si yo noto que eso es débil, ¿qué hace mi cuerpo? La refuerza, y además la une completamente, de tal manera que sí que sea una columna estable y rígida. Luego el cerebro haría eh, esa transformación biológica y me, estaría informando de lo que está haciendo a través de la metáfora. Y por tanto también sería posible pues, trabajar con las enfermedades o encontrar qué funciones tienen eh, subconscientemente empleando las metáforas. Bien, en las dolencias o la dolencia más clara que incorpora las simbologías son las alergias. Las intolerancias o alergias a la leche tienen que ver con las intolerancias o alergias al alimento materno. Y el alimento materno, en el fondo, son las emociones con las que me alimenta mi madre. Si no puedo tragar a mi madre, difícilmente puedo tragar la leche. El pan, y por tanto todos los desarreglos de gluten, tienen que ver con la familia, con los conflictos familiares. Cuando en mi familia hay conflictos, entonces no puedo digerir ese conflicto que en mi cuerpo se mostraría a través del gluten, que es el simbolismo de ese conflicto. El alcohol sería el azúcar transformado. Pues entonces, si tengo eh, alergia al alcohol, pues habría ahí algún problema con la dulzura en mi hogar. El polen tiene que ver con la reproducción. Por tanto, las alergias al polen tienen que ver con esa reproducción, con la sexualidad, y precisamente cuando florecen las plantas, suele ser en primavera, en la primavera la sangre altera, y es cuando empiezan las relaciones, cuando conocemos gente y cuando se producen las rupturas. Luego, las alergias al polen suelen estar muy relacionadas con esos conflictos de rupturas amorosas. El agua, que también hay alérgicos al agua, tiene que ver con la madre, con la maternidad. También podría tener que ver con el líquido amniótico, cuando hemos tenido conflictos importantes en gestación. El sol tiene que ver con el padre, con la paternidad, con dar a luz. Luego la alergia al sol podría ser rabia con mi padre. La alergia al polvo y a los ácaros, sobre todo la del polvo, pues en castellano, polvo es otro de los significados de sexo. luego también tiene que ver con el sexo. Curiosamente, pues nuestras primeras experiencias sexuales pueden ser a escondidas en sitios mm, no muy limpios, bien, ya sabemos los armarios, debajo de las camas, debajo de mantas, edredones, y debajo de esas cosas pues suele haber mucho polvo e incluso ácaros. Luego esas alergias pueden estar relacionadas con esas situaciones en las que la cosa no fue muy bien o nos descubrieron y entonces se queda impactado emocionalmente el cuerpo y el sistema inmunitario toma pues ese estímulo como algo peligroso. Los perros y los gatos simbolizan el hogar familiar. Cuando ha habido problemas en el hogar familiar o ha habido muertes en el hogar familiar, pues entonces el pelo del perro y el gato es un estímulo que al cerebro le recuerda ese conflicto, ese duelo. Y el sistema inmunitario actúa para evitar sufrir, para parar ese enlace. Bien, y también podemos ver otras posibles metáforas en eh, enfermedades como la diabetes, que se relaciona con el azúcar, y ahí tenemos la posibilidad de sentir que no tenemos una vida lo suficientemente dulce o que hay un exceso de dulzura en nuestra vida. La espalda, como hemos dicho, es el soporte eh, para nuestro ser y por lo tanto cuando pues, perdemos eh, valor, nos autodevaluamos, pues puede verse afectada. Las rodillas tienen que ver con los conflictos de sumisión, cuando nos ganan en el fondo nos están rindiendo. Los riñones son los órganos que eh, purifican el agua del cuerpo. Y el agua tiene que ver con la liquidez. Y la liquidez también tiene el simbolismo del dinero. Luego, cuando yo no tengo liquidez, no tengo dinero, también se me pueden afectar los riñones. En la piel eh, se expresan los conflictos de contacto y de separación. Cuando queremos que alguien no nos toque, se puede generar una costra en la piel. Bien. O cuando queremos ser secos o somos secos en el contacto con otras personas, también se nos puede secar la piel. Esos simbolismos que utilizamos en el lenguaje también tienen su contrapartida biológica. Músculos, ligamentos, tendones y huesos, ya lo hemos visto que tienen que ver con eh, el valor personal o la capacidad personal. Los puños y los brazos nos sirven para atrapar, o sea que también si no podemos abrazar, no podemos sujetar, simbólicamente dejamos que una situación o una oportunidad se vaya, podemos tener problemas en los brazos. El acné es eh, una de las enfermedades curiosas, pero que sirve para ejemplificar algo muy interesante. Comentábamos en la clase teórica que eh, los conflictos emocionales se expresan en dos fases. En la fase de conflicto aparecen una serie de síntomas y cuando se encuentra la solución, se sale del conflicto, la fase de sanación muestra otros síntomas diferentes. El acné aparece en fase de sanación de un conflicto de fealdad. Y eso es un problema, porque claro, cuando aparece el grano, yo vuelvo a sentirme feo. Luego paso de mi fase de sanación de nuevo a la fase de conflicto. Cuando desaparece el grano, salgo de ese conflicto de fealdad y al repararse vuelve a aparecer el grano, con lo que estamos en un bucle continuo que es lo que vivimos en la adolescencia, hasta que ya llega un punto en el que ya te dan igual los granos. Y cuando ya te dan igual, te rindes y ya se rompe el conflicto, es cuando desaparecen todos y no vuelven a aparecer. Pues este efecto se puede dar en muchas enfermedades, porque en fase de sanación puede que nos vengan preocupaciones que nos vuelvan a meter en fase de conflicto. Y estamos en una enfermedad crónica, siempre dando vueltas. O sea que también es interesante saber si estamos sanando para que eh, desarrollar un poco de confianza en el cuerpo, en ese proceso de sanación que está realizando y no volver a entrar en la fase de conflicto. Bueno, las arrugas también eh, tienen que ver con conflictos, están relacionados con pensamientos depresivos, con resentimiento con la vida. Y si nos acordamos, eh, para quitar las arrugas, lo que se utiliza es un producto que se llama Botox, por lo menos se utilizaba antes, que es un neurotóxico. Es un paralizador muscular. Y se van las arrugas. Es decir, la arruga se produce porque el músculo que está debajo está contraído. Cuando ese músculo se relaja, desaparece la arruga. Y si el músculo está contraído, es que está conteniendo una emoción. Así que el mejor proceso de rejuvenecimiento es ir vaciando todas esas cargas emocionales, irnos relajando y al final nuestra piel se extiende y desaparecen las arrugas. También, eh, pues la tripa muestra otras metáforas. Cuando tenemos la tripa con grasa, tenemos esos michelines, pues también tiene una metáfora de protección. Por ejemplo, en inglés la tripa en el abdomen se llama money in the bank, dinero en el banco, que hace referencia a guardar ese dinero, a tener unas reservas. Luego me estoy protegiendo por lo que pueda ocurrir. O también puede tener que, ver con rabia oculta o guardarme ahí los, los resentimientos que tengo hacia los demás. También el, pecho de las mujeres, eh, los problemas que haya, pues tienen relación con la negativa cuidar de una misma. De posponerme siempre en favor de los demás. Y la pérdida de pelo en los hombres, sobre todo, pues tiene que ver con el miedo y la tensión, tener que controlarlo todo mentalmente. Y por tanto es que no, no confías en el proceso de la vida. Que, oye, que si tú estás equilibrado, la vida va fluyendo, no tienes que controlarlo todo, porque esa es la, la forma de, tener más bloqueos y que todo se... ¿Veis? Hay un montón de posibles metáforas que hay que tener en cuenta para realizar esos enlaces entre los conflictos o la sintomatología física y los conflictos emocionales a llegar a los recuerdos. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos ya a lo importante. ¿Cómo desprogramamos todos esos biochoques? Bien. Pues vamos a hacer el ejercicio vamos a encontrar cuál es el biochoque desencadenante y vamos a intentar encontrar los programantes, incluidos aquellos heredados. Lo primero que vamos a hacer es elegir un síntoma o una enfermedad que tengamos. Y al principio utilizaremos estas preguntas que ya empleamos en otro día, pero un poquito modificadas. ¿Vale? Bien, una vez tenemos la enfermedad, lo siguiente es identificar qué síntomas físicos tiene esa enfermedad. Tanto de la propia enfermedad, es decir, me duele la muñeca, bien, como emocionales. ¿Qué me hace sentir ese dolor en la muñeca? Cuando viene la emoción, ¿cuál es el drama que se forma en mi mente? Y ahora vamos a ir ampliando y nos vamos a preguntar si hay alguna persona que dispara esos sentimientos que acabamos de apuntar. O si hay algún acontecimiento externo que desencadena esos sentimientos. Y teniendo en cuenta cuando aparecieron mis síntomas y ese periodo de dos años antes de que aparecieran los síntomas, ¿recuerdas alguna situación inesperada, dramática, aislante y bloqueante que enlace con eso que has descrito? Si logras recordarlo, pues entonces estarás enlazando con ese biochoque desencadenante y a partir de ahí podrías ir hacia atrás. ¿Te recuerda alguna situación similar en la niñez? ¿O si no has encontrado el desencadenante? Ese tipo de emociones, esas personas, esas situaciones, ¿te recuerdan a vivencias de tu infancia? ¿De adolescencia? Esta sería pues como la manera ideal. Decir, ah, pues apunto las secciones y tal, y ya recuerdo perfectamente todo. Bueno, muchas veces nos es complicado recordar, porque ya sabemos que uno de los mecanismos de defensa es la represión, y la represión lo que hace es dificultarte acceder a los recuerdos. Entonces, un cuestionario, hay personas a las que le ayuda, o incluso hay situaciones a las que te ayuda y hay otras situaciones en las que no vale. ¿Hay más herramientas que podemos emplear para facilitar acceder a esos recuerdos? Bueno, sí. Existen lo que se llaman los ciclos biológicos celulares memorizados, que fueron desarrollados por Mark Schett. y lo que nos dicen es que tu cerebro funciona de un modo matemático y tiende a generar bucles y repite lo que me pasó antes en el siguiente bucle. Eso eh, se ve fácilmente con, por ejemplo, los aniversarios. Si he perdido a una persona importante en mi vida, pues cuando se va acercando el aniversario de la pérdida, pues es como que mi cuerpo se altera y empezamos a sentirnos un poquito peor. Bien. Y se va repitiendo esa situación. O incluso puede pasar que cada cierto tiempo se me dé una situación similar. Esa es bastante común que es la que se llamaría eh, ciclo armónico, porque cada cierto tiempo, el mismo tiempo, se va repitiendo una situación. Pero hay otro ciclo que es muy interesante, que es el ciclo que Mark llamó de autonomía, que significa que cuando yo me independizo o siento que me independizo de los que me han cuidado de pequeño, se cierra el primer ciclo de mi vida y empieza el segundo. Y se repetirá tantas veces en mi vida como eh, posibilidades haya. Estos ciclos eh, son muy claros en las culturas en las que hay una ceremonia de paso a la vida adulta, porque ahí sí o sí cierras el primer ciclo, desde que naces hasta que ocurre esa ceremonia. Y entonces en esas culturas te van diciendo claramente que pues los ciclos de vida son de 13 años, de 15 años, de los años que sean, porque en esa cultura ese es el momento en el que se hace la ceremonia de paso a la vida adulta. En nuestra cultura no tenemos esa ceremonia y el paso a la vida adulta se hace cuando sientes que te has independizado e incluso puede ocurrir que no lo sientas nunca. Pues habrá personas que su vida adulta empiece con 20 años, con 30, 25 o como en el ejemplo que os pongo en la diapositiva, con 14. Esta persona puede que con 14 años, bien, haya tenido que empezar a trabajar o se haya ido de casa. Y entonces se siente independiente, siente que él es el que maneja su vida ahora. Y se cerraría ese ciclo. Entonces, si a los 5 años cuando tenía 5 años, tuvo un evento impactante, en su siguiente eh, ciclo de vida, cuando se cumplan 5 años, aparecerá un evento similar. Luego, si esta persona, su ciclo se cerró con 14, 14 más 5 son 19, y a los 19 años vivirá algo parecido. ¿Bien? En el siguiente ciclo, el segundo se cerraría con 14 por 2, 28. En el siguiente ciclo, pues de nuevo, 28 más 5, 33. Y a los 33 años tendría una vivencia similar. Si os fijáis, eh, el siguiente ciclo pone que acaba con 43. Eso significa que realmente no son 14 años exactos, sino que son 14 años y 4 meses. Entonces, en el tercer ciclo añades un año más. Pero creo que entendéis la idea, ¿no? Cuando sentimos que nos independizamos, para nuestro cerebro se cierra un ciclo y empieza a repetir todo lo que hemos vivido en el primero en el segundo. Cuando cierra el segundo, el tercero y así por los años que vivamos. ¿Vale? ¿Por qué es interesante esto? Porque si identificamos cuál es nuestro ciclo de independencia, pues entonces, sabiendo que con 48 años yo he tenido este problema, pues con 33 también lo habré tenido, con 19 lo habré tenido y con 5 lo habré tenido. Entonces encuentro los programantes mucho más fácilmente. Sí, Isabel. Perfecto. Y cuando, si por ejemplo, mm, no te has independizado nunca en el fondo, porque tus padres te han ayudado, te han protegido, te han cuidado, te han dado esto, te han dado otro, todo, y mm, no sé, nunca te parece, a lo mejor es que nunca te sientes independiente, sino te sientes dependiente. Podría ser. Podría ser que no tuviésemos independencia. Pero también en nuestra cultura también hay como unas ceremonias en las que se supone que hay una independencia o por lo menos un cambio una boda, bien, implica independencia de mis padres, aunque luego me vuelva dependiente de, mi marido, de mi mujer, o, siga dependiendo de mis padres, pero hay como una separación, ¿vale? O tener el primer hijo. También es como que hace, hace que me sienta que ya soy algo más. O separarte. También, también podría ser. Una separación. Eso puede ser un símbolo de independencia. Exacto. Ya os digo que en nuestra sociedad este, estos ciclos son más problemáticos de identificar porque tenemos que ver personalmente cuándo encaja esa independencia en nosotros. Hay personas que lo tienen muy claro. Yo me fui de mi casa con 18 años y ahí sentí que ya era adulto. Y hay otras pues que no. Bueno, pues ya os digo, este sería un sistema para encontrar esos programantes. El otro, como os he comentado antes, es más simple, que es ir dividiendo. Si yo eh, tengo 63 años y ahora he tenido un accidente, pues si divido entre dos, pues serán 32 años y pico. Vale, pues por ahí tiene que haber también una situación similar sobre todo emocionalmente, con la que yo he vivido ahora con el accidente. Y si vuelvo a dividir entre dos, esos 32 son 16 y pico, también hay otra situación eh, similar. Y si divido, que son 8 años, hay otra y con 4 años. Bien. Y ya tendríamos otro sistema para ir encontrando esos programantes de nuestra vida. Como veis, en, la infancia se van, a, se van a juntar, porque si vamos dividiendo entre dos, pues a los ocho, a los cuatro, a los dos, al año, a los meses. Bien, siempre vamos a tener ahí en la infancia concentradas las situaciones que luego se van a ir repitiendo en la vida. Bien. Bueno, y la siguiente herramienta es la línea del tiempo. Y esta es casi la más sorprendente, porque aquí podemos eh, obtener la información que contiene nuestro subconsciente de una manera aparentemente mágica. ¿En qué se basa esta técnica? Esta técnica se basa en dibujar una línea en un papel y poner esas marquitas, presente, nacimiento y concepción. Luego, cogeríamos el boli y lo pondríamos en el punto del presente, en la marquita del presente. Nos centraríamos en el cuerpo e intentaríamos sentir esas emociones, esos síntomas que hemos asociado a nuestra enfermedad. Y una vez tengamos claras las sensaciones en el cuerpo, empezaríamos sin abrir los ojos a mover el boli hacia el otro lado de la hoja. Muy despacito. De tal manera que si noto algún cambio en esas sensaciones, y cambio es que suban, que bajen, que aparezcan nuevas o desaparezca alguna, hago una marca y sin abrir los ojos sigo moviéndome hacia el otro lado de la hoja y continúo haciendo marquitas hasta llegar al otro lado o hasta el momento en el que desaparezcan todas las sensaciones. Probad a hacerlo y comentamos ahora un poquito. Bueno, habéis llegado hasta el otro lado de la hoja. Maribel, que eres la única a la que veo que parece que... <laughs> Coméntame algo. Activa el micro, porfa. favor. No, no sé. No llega hasta el otro lado de la hoja. Ahí me queda en el nacimiento. Ahí, pero vamos, no. Y hago así porque me sigue doliendo los huesos, que es lo que yo he puesto, Me sigue doliendo hasta ahí y, Lo único que cuando estaba con los ojos cerrados me iba relajando y tenía la sensación de que iba como medio durmiendo, ¿no? Relajando, pero persiste porque lo tengo. O sea, yo me duelen las articulaciones bastante por la mañana, luego ya me va bajando el día. Y eso es lo que hay. por eso, entonces, bueno, eso es lo que hasta ahí he llegado. Vale. bueno, cuando has llegado... Cuando has llegado al nacimiento, ¿las, ¿las sensaciones emocionales han bajado del todo? No, del todo no hubiese seguido, pero no sé, por seguir, porque me he vuelto dos o tres veces para el presente. ¿eh? Lo único que se me va el bolígrafo, como voy con los ojos cerrados y me empiezo a hacer líneas arriba, vamos, no, no mantengo la línea recta así estable. No sé si eso vale. es normal y tiene un significado. Bien, porque te está indicando con qué rama del árbol familiar estarías más enlazada, es decir, por dónde vendría la información. Me imagino por dónde. Bueno, has hecho unas cuantas marquitas, ¿no? Sí, sí, sí, vaya. He hecho, bueno, he hecho una, a la mitad, la mitad nada más empezar el presente, luego he seguido y ya casi en la mitad y ya el nacimiento, o sea que no. Yo tenía sensaciones, pero yo sigo con el dolorcillo, a mí esto no se me quita el dolor. Sí, sí. Bajada, pero... no, sí. A ver, estamos explorando por ahora y los dolores físicos, pues si están activos, es bastante difícil que al hacer el proceso se vayan. Pero las sensaciones emocionales sí cambian. Y esa es la que, sobre todo la que nos interesa, porque la, sensación emocional es la que soporta el síntoma. Y si cambian las sensaciones emocionales, los síntomas revierten, desaparecen. Entonces, cada una de las marquitas que has hecho en la hoja indicarían situaciones de tu vida en las que se ha reprogramado o se ha reforzado ese conflicto. Si te vas a la más antigua, es decir, la del nacimiento, pues esa contendría más carga emocional que las que vienen después, generalmente. Si desactivas esa, la del nacimiento, pues la carga emocional disminuye tremendamente y el cuerpo empieza a sanar más rápidamente. La pregunta es, ¿cómo vas a recordar tu nacimiento? No sé, yo creo que bien, ¿no? No sé, no estaba allí. <laughs> bueno, sí estaba, pero no. Ah, está claro, estar está, eh, eh, estábamos, pero se supone que no podemos tener un recuerdo consciente de esa manera. Bien. Bueno, si pones el boli en esa marquita del, del nacimiento, ¿qué sensaciones vienen al cuerpo? no sé, nacimiento, no sé, yo como fui la primera creo que fui bastante deseada, entonces creo que positivo, mi madre lo pasó bien en el parto, no, por lo que contó, No metas, no metas mente de, expectativas, no es, pones el boli y me dices qué notas en el cuerpo, qué cambia en tu cuerpo al poner el boli en esa marquita. No, yo creo que relajación, ¿no? Es más, más relajado. no, veo ningún conflicto, vamos, ahí no siento nada. Vale, pues si ahí no sientes nada, tendrías que ir a la marquita más hacia el presente, a la siguiente. Pues no sé tampoco, es que tampoco... Siento más o menos lo mismo, ya te he dicho, más tranquilidad desde que he hecho la raya, pero sigo con los dolorcillos ahí, así que me recuerdan que tengo ahí algo, digo yo. Bueno, vale. Por lo general, bien, cuando se hace una... o se emplea una herramienta de este estilo, al hacer la línea vas creando marquitas. Cada una de esas marquitas indica un momento de tu vida impactante. Cuando pones el boli y te relajas y dejas que venga, que vengan las sensaciones, no pones tú la expectativa de qué tiene que ocurrir ahí, bien, poco a poco el cuerpo te va devolviendo sensaciones, emociones y tu mente se va desatascando y aparecen las imágenes e incluso llega a aparecer el recuerdo claro de, de esa situación. Bien. Por tanto, esta es una herramienta que te ayuda a ir a los recuerdos más fácilmente. Si cuando llegas al otro lado de la hoja todavía sigues teniendo sensaciones, lo que indica es que esa información no viene de tu vida, sino que vendría heredada. Y lo que haríamos sería explorar el árbol transgeneracional, el árbol que tenemos ahí debajo. ¿Mm? Pondríamos el boli en cada uno de los personajes e iríamos marcando aquellos en los que la sensación se mantiene activa. Porque quiere decir que de ese yo he heredado la información. Y e iríamos avanzando en la escala de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta que llega un momento en que desaparece la sensación. Cuando desaparezca la sensación, quiere decir que ese ya no está implicado y nos quedamos con el anterior. De esa manera, si luego nosotros ponemos el boli en ese personaje, nos relajamos y dejamos que vengan las sensaciones, pues pasará exactamente igual. Nos vendrán emociones, connotaremos cosas en el cuerpo e incluso podrán llegarnos imágenes. Lo importante aquí es no obsesionarnos si lo que nos viene son recuerdos reales o no. Nuestra mente puede que nos esté haciendo una reconstrucción simbólica, no hay ningún problema. Lo importante es que gracias a esa reconstrucción nosotros accedemos a la información que mantiene el patrón, que mantiene el conflicto. Si yo vacío la información emocional que mantiene el conflicto, mi cuerpo sana y ese patrón desaparece y ya nunca más voy a volver a experimentar esa enfermedad. ¿Vale? Así que este es un sistema muy bueno, lo único que hay que practicar un poquito. Hay veces pues, que hay que relajarse un poquito antes de, de hacer el proceso y eso nos facilita que entremos más en contacto con nuestro cuerpo, que nos demos mejor cuenta de cuándo cambian las cosas y podemos hacer las marquitas con más más detalle. ¿vale? Emilio, ¿algo que comentar? Sí, de, me, eh, bueno, un, par de cosas. Al, ¿Algún significado tiene el que, porque bueno, al hacerlo con los ojos cerrados, pues <laughs> desviar hacia abajo o hacia arriba. ¿Tiene alguna significación o no tiene ninguna? Sí, si esa línea de presente hasta la concepción, luego la dividieses para poner a los padres, ¿tú dónde pondrías a papá y dónde pondrías a mamá? No, me refiero al... Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Dónde pondrías a papá y dónde pondrías a mamá? Eh. Si tuvieses que hacer la línea, hacia arriba y hacia abajo, unos papá, es mamá. ¿Dónde pones a papá? ¿Arriba o abajo? yo, mm, yo, pondría a mi padre arriba. Arriba, vale. ¿Hacia dónde te ha ido la línea cuando estabas haciendo tu vida? Hacia abajo. Hacia abajo. Pues eso probablemente diga que el enlace de esa programación emocional esté hacia tu madre, hacia la línea de tu madre. Bueno, indudablemente este, em, por desgracia, duró siete años más eh, cuidándola con una enfermedad y, eso quizá ah, haya podido influir, eh, em, no lo sé. Me ha sorprendido también que justo eh, en la rayita del nacimiento ha coincidido una de las... Una marca, ¿no? Una de las marcas. Y eh, justo un poquito antes, eh, un poco antes, eh, otra marquita. Y em, yo mm, de siempre tengo y he tenido como la primera imagen que yo recuerdo de mi infancia, debía de tener como tres añitos y medio, tres años y medio, y fue eh, cuando se llevaban a mi abuela eh, en una ambulancia a <laughs> morir al pueblo. Mm, se la llevaban eh, con mi madre, con mi hermano, con meses que entraba en la ambulancia, se la llevaban al pueblo y yo me quedaba en casa de los vecinos a comer ¿eh? Mm. pero no, no llegaba yo creo a, tener cuatro años y recuerdo esa, esa imagen, esa imagen, eh, eh, bueno, como si fuera ahora mismo, pues, si, la, recuerdas así, quiere decir que, es un impacto emocional claro. Y entonces esa es una situación que merece trabajarse sí o sí porque luego tiene eh, repercusiones en, el día a día actual. ¿vale? Otro punto interesante que has comentado es lo de la marca del nacimiento. Nuestro nacimiento puede ser muy traumático, dependiendo de cómo haya sido. indudablemente no tengo... Eh, claro, no tenemos conscientemente el recuerdo, pero el inconsciente lo tiene todo. Por eso se mantienen los efectos, porque esa información está en nosotros. ¿vale? Esa información la podemos sacar. Si está en nosotros, lo único que tenemos que hacer es facilitarle al cerebro que nos muestre simbólicamente qué hay ahí. No necesitamos que sea lo real, repito. Bien, no tienen por qué ser imágenes clarísimas y como si lo estuviese viviendo ahora. No. Con que venga una imagen simbólica que active mis emociones, con eso es suficiente para resolver para liberar toda, toda esa carga emocional. ¿Vale? Entonces, mm. pues ya esa marquita que has puesto en el nacimiento también es otra, otra pista de un elemento importante a, mm. ¿Llegaste al final, al final de la línea? Sí, sí, llegué al final. Eh, vale. ¿Y, seguían las sensaciones? Em, no, eh, mucho menos mucho eh, menos. Mucho menos, sí, sí. Bien, eso lo que nos está indicando es que, cada vivencia posterior va añadiendo más carga emocional. Por eso según nos vamos hacia atrás, mm, estamos perdiendo fuerza. Pero si hemos llegado a la concepción y todavía tenemos sensación, nos indica que hemos heredado esa información de atrás. Mm. Si quieres, simplemente puedes hacer el ejercicio de poner, volver a contactar con, con la sensación y luego pones el boli en eh, pues una figurita o, en la posición donde ubicarías a mamá y luego en la posición donde ubicarías a papá. Y así puedes identificar de qué rama estoy heredando esa información. Que hay ocasiones que viene de las dos ramas, pero hay otras que no, que es muy específica de, un personaje solo. Hombre, eh, emocionalmente eh, yo mm, he podido heredar emociones totalmente diferentes de mi madre que de mi padre. <laughs> Totalmente diferente. ¿eh? Bien, pues tienes ahí la herramienta para hacer la exploración. Bien, te dibujas ahí ese árbol parecido al de la diapositiva y vas testando, vas poniendo el boli y vas viendo con qué personajes se activan más las sensaciones, con cuáles menos y ya vas viendo por dónde están los enlaces. Y luego el resto es permitirte imaginar. Mm. Generalmente pensamos que lo que imaginamos viene de la nada. Y en el fondo no es cierto. Esto se da mucho en el arte. En el arte, cuando un, un artista crea una obra y dice, ¿dónde te has inspirado? eso que te inspira en el fondo no es más que el reflejo de la información que tú ya traes, porque dentro de ti ya está esa tendencia. Por lo que en el arte normalmente lo que se expresan son los transgeneracionales, la información que heredo de mis antepasados. Cuando, cuento historias de ese estilo. Cuando hablamos de las musas, de los artistas, de las musas, de los artistas, yo creo que ahí hay una mezcla total entre la imaginación y las emociones. Claro. Eh, mm. Pero repito, es que la imaginación no es libre. Tú no puedes imaginar de la nada, siempre tienes que tener referencias. Y esas referencias muchísimas veces son las historias de nuestros antepasados. Entonces, el arte es una herramienta que te permite expresar, soltar esa carga emocional que tú has heredado. Si tu arte no es catártico, es decir, no te permite expresarlo todo, al final te quedas atascado en un estilo y no evolucionas. Bien, estás una y otra vez representando el mismo conflicto, las mismas emociones. Mientras que si, si es catártico, si te está sirviendo para liberarte, vas cambiando de historia que contar. Luego, el arte ya nos está dando pistas de que herramientas como esta de la línea del tiempo, que deprimidas dirías, pero pues, esto te lo inventas todo, esto que va a tener que ver con la realidad. En el fondo tiene todo que ver, porque no creamos de la nada, no inventamos de la nada. Todo parte de la información que ya contenemos. Y sobre todo, experimentarlo uno mismo, lo experimentas, miras a ver si funciona y si funciona, pues mira, ya está. ¿De acuerdo? Muy bien, pues una vez tenemos la línea del tiempo y ya hemos identificado las situaciones, pues lo que nos queda es volver a repetir el mismo proceso que vimos la semana pasada. El proceso de eh, sanar en profundidad los recuerdos, los conflictos emocionales que hayamos, que hayamos vivido. Con eso, con este sistema, con este procedimiento, trabajamos mucho más profundamente que un único recuerdo. Bien, porque hay momentos en que hacemos preguntas abiertas. Y cuando haces una pregunta abierta, tu cerebro saca la información de todas sus vivencias. Todas, incluidas las del transgeneracional. Bien. Luego, haciendo un procedimiento de este estilo, puedes lograr una sanación mucho más profunda que no simplemente tratando la película de ese recuerdo específico. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces, nos quedan 20 minutillos. ¿Alguien se ofrece voluntario para empezar a trabajar algo? alguna situación. Lo que vamos a hacer es pues, centrarla, ver cuál es el conflicto del que vienen esos síntomas y luego intentar encontrar ese recuerdo inicial, el desencadenante, y empezar a trabajar un poquito con él, que luego quedará de deberes para casa ya continuar el proceso completo. Así que, si alguien se anima, encantado. Yo vuelvo a incidir en, bueno, antes no me he disculpado por, el, por mi incorporación tardía. No hay problema ninguno. <laughs> Eh, em, yo vuelvo a incidir un poquito en el problema que ya te comenté, os comenté, del temblor. Eh, claro, es un temblor que se me pone más de manifiesto eh, en, las manos y sobre todo en la mano dominante. A veces se pone de manifiesto también en la cabeza, eh, incluso en la mm, glotis. Mm, por lo que hemos eh, y hemos estado viendo en, eh, la sesión de hoy, em, bueno, pues hace 10 años tuve un episodio cardiovascular que me dio un, infarto. Y fue eh, pues a raíz de, mm, quizá, mm, lo llevaba mm, un, poquito antes, ¿eh? pero bueno, pues llevo en tratamiento, pues eso, eh, esto en el año 2010, 11 años <laughs> llevo en tratamiento. tomó eh, pastillas para paliar un poquito el temblor, pero bueno, pues es, eh, son tratamiento farmacológico de tipo paliativo, no es mm. curativo. ¿eh? Me han dicho que efectivamente no, no, es, no se cura <laughs> y que, bueno, pues sí se puede paliar. Mm. No tiene nada que ver con el Parkinson, pero, mm, bueno, pues hay, hay en algunos momentos en los que me influye en las actividades mm, diarias. Por ejemplo, me ha modificado bastante pues, el tema de la firma o el tema de la escritura. Em, a la hora de estar escribiendo en, la, en el portátil pues em, lo domino peor que si estoy en el, en el ordenador con el teclado grande y ahí, mm, bueno, pues em, eh, o al coger un vaso eh, o el tomar sopa o... <laughs> Vale. Bien, recordamos un poco. Temblores, importantísimo. Los temblores son el mecanismo que tiene el cuerpo para soltar tensión muscular. Es el mecanismo natural para soltar la tensión muscular. De hecho, incluso podéis buscar por internet un vídeo de un oso polar perseguido por un helicóptero y cuando lo capturan al oso, el oso empieza a temblar. Todo el cuerpo del oso empieza a temblar, porque es el mecanismo natural de soltar toda esa tensión. Entonces, asociar el temblor con enfermedad no tiene sentido. En tal, en tal caso, podrías asociar el temblor con sanación, porque el cuerpo está intentando soltar eso que le sobra. Bien. Por esa parte, esa argumentación ya debería tranquilizarnos un poco, deberíamos decir, bien, bueno, si mi cuerpo está sanando, está soltando tensión, entonces va a mejorar. Otra cosa es lo que nos, dificulta. Si, miramos lo que nos dice el diccionario sobre los temblores, eh, nos habla, de nuevo, tercera etapa embrionaria, es decir, tiene que ver con conflictos de desvalorización, sería un conflicto de doble obligación. De nuevo, estaríamos en ese tema de quiero hacer algo y no me dejan o no quiero hacer algo y me, lo, me obligan. Y entonces, en crisis epileptoide, que eso es a mitad de la fase de sanación, se descarga toda esa tensión que está acumulada en el músculo por ese conflicto de doble obligación, de tener y no tener. ¿Vale? Bien, pues entonces, si lo llevamos a las manos, bien, tiene que ver con conflictos de tener o retener que en este caso, si hay doble obligación, sería quiero tener algo, atraparlo con mi mano, pero no debo tenerlo o no me dejan tenerlo, o yo quiero soltar algo y me obligan a retenerlo. Bien. También las manos tienen que ver con el trabajo y simbólicamente tienen que ver con el padre. Por tanto, esos conflictos los podríamos llevar a situaciones reales como si yo quiero retener un puesto de trabajo y no me dejan, podría tener esa doble obligación. Si quiero retener a mi padre, pero se va, también podría expresarse en la mano ese conflicto. ¿Cuándo empezaron los síntomas? ¿En qué año? Pues mira, ahora que lo dices, pues eh, probablemente a poco de fallecer mi padre. Vale, pues entonces tenemos una situación, vamos, que le podemos poner todas las estrellitas de, posibilidad. Entonces, ya estaría centrado. Intentaríamos empezar con esa situación. Si con eso notamos mejoras, pues está claro que estaba enlazado. Y si no, pues se puede buscar cualquier otra. De todas maneras, Cualquier situación que trates y vacíes emocionalmente va a representar una mejora en tu vida. O sea, que tiempo perdido no es nunca. ¿vale? Muy bien, pues vamos entonces a, tratarlo. El otro día hiciste la programación, tienes una palabra ya programada para liberar. Sí, dímela para tenerla yo por aquí. Agua. Agua. Perfecto. Bueno, pues como ya hemos hablado de una situación que es emocionalmente potente, siente el cuerpo. Olvídate de todo, ¿vale? No, no vamos a recordar nada en este momento, simplemente siente tu cuerpo y me puntúas entre 0 y 10 cuál es la intensidad emocional que notas. pensando en el problema, quieres decir. No, no, no, no. Sintiendo el cuerpo. Ah. Ahora siete. Un siete. Vale. ¿Cuál sería la parte del cuerpo que más activa está? Quizá el pecho. ¿El pecho? Vale. Pues llevamos la atención al pecho decimos nuestra palabra y vamos respirando, observando cómo cambia el pecho. Agua. Agua. Simplemente lleva la atención al cambio de sensaciones, con la respiración, cada vez que dices la palabra. Agua. agua. Agua. Vale. ¿Va cambiando el cuerpo? Sí. ¿Se va relajando? Uh Puntúa de nuevo. Si antes era un 7, ¿cuánto tendrías ahora? 5. Un 5. Pues continuamos. Agua. ¿Qué vas notando. Sí, más relajado. ¿Por dónde irías ahora? Puntúa otra vez. Tres. ¿Un tres? Muy bien, pues continuamos, intentamos llevarlo. Agua. Agua. dos. Muy bien. Continuamos un poquito más. Agua. Agua. 1. Muy bien. Pues venga. El último punto, ah, Agua. relajado. ¿Mm? Muy bien, vale. ¿Os acordáis que había que hacer esto? Es decir, bajar toda la tensión emocional porque si nos vamos a meter en un recuerdo van a venir más emociones. Se nos suman y entonces nos podemos quedar un poco bloqueados. Entonces, siempre nos interesa llegar a ese estado de calma para dar el siguiente pasito. Entonces, vamos a hacer un poquito ese proceso de contacto con tu padre. ¿eh? ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando escuchas estas palabras? Se vuelve a activar. Sí, pero poco. Más suave, ¿no? Sí. Puntúame para que yo sepa por dónde vas. Cinco. Un cinco, perfecto. Agua. Muy bien. Agua. Agua. Relajado. Perfecto. Mira, por casualidad, Jesús nos ha dejado el agua ahí corriendo. También, un río que teníamos. Vale. Pues entonces, ¿estás ya preparado para conectar con tu padre? ¿Sí? ¿El cuerpo está tranquilo? Mm. Vale. Pues vas a imaginar a tu padre delante y vas a coger sus manos con las tuyas. Y me dices qué hace el cuerpo. relajado, tranquilo. Sí. ¿Qué mm. quieren hacer tus manos? Tranquilizarle. Vale, pues tranquilízale. Pero deja que las manos lo hagan. Si necesitan abrazar, si necesitan acariciar, lo que necesiten hacer, imagínalo. Mm. Despedirme. Eso es. De vez en cuando ve repitiendo tu palabra, agua, y deja que tu mente haga el proceso. Él quiere despedirse también. Eso es. O acoges todo lo que te quiera decir, abres tu cuerpo, agua. Agua. Bien. Bien. Lleva la atención a tus manos de nuevo. Mira a ver qué quieren hacer tus manos. Sí. Acariciarle. Bien, pues lo haces. Mm. Agua. Agua. Bien. Vuelves pues de nuevo a llevar la atención a tus manos. Fíjate qué quieren hacer. quisieran incorporarle, pero no puede, estar en la cama. Bien, en tu mente ya sabes que todo puede ser mágico. Luego utiliza la magia que necesites para incorporarle y que tus manos puedan hacer lo que necesiten hacer. Lo siento en la cama. seguimos hablando. Perfecto. Agua. Agua. Intenta soltar el aire por la boca para que la mandíbula caiga un poco y te va a resultar más fácil relajar. Agua. Agua. está tranquilo, estamos tranquilos. Perfecto. ¿Qué quieren hacer tus manos ahora? Abrazarle. Pues te dejas. Sí. Te dejas llevar totalmente. Un abrazo. Y disfrutas de ese abrazo. Siente cómo tus manos abrazan. Siente lo que hace. Agua. Agua. Agua. Estamos relajados. Vale, volvemos a las manos. ¿Qué quieren hacer? Acariciarle. Muy bien. Pues volvemos a acariciar disfrutando de cada contacto, dejándonos llevar. Awa. Awa. Awa. Estamos relajados. Vale. Una última vez. ¿Qué quieren hacer tus manos? Darle otro abrazo. Pues déjate llevar, disfrútalo. ah Perfecto. Vale, pues sienta tus manos, mira cómo las notas ahora. Bien. Bien. Solo hemos empezado un poquito el proceso, bien, que es precisamente el ponerte en contacto con qué, es, qué necesitaban hacer las manos y eh, permitiendo que ocurra para desbloquear. ¿vale? Pero necesitamos hacerlo completo porque detrás de todo eso están los juicios sobre qué hice, sobre qué se pudo hacer, qué pasó, qué no pasó, bien, culpas y todas esas historias que también hay que vaciar porque están detrás de eh, el conflicto, sosteniendo el conflicto. Y aparte, las creencias. Bien, si nos han dicho los médicos, si nos han repetido que es la autoridad, esto no se puede curar, tengo que deshacerme de esa creencia para que, permitir que mi cuerpo lo cumpla. Porque si no, mi cuerpo va a cumplir aquello que cree. el tema, el tema no, no es que no se pueda curar, es que eh, como alternativa al tratamiento farmacológico, ahora resulta que hay una técnica, una técnica eh, que Em, se llama IFU, eh, que mm, aquí en Madrid única y exclusivamente lo hacen en el Hospital Madrid de Móstoles. Y entonces lo que te hacen, eh, claro, como mm, yo fundamentalmente es en la mano dominante, la mano derecha, pues en el hemisferio izquierdo, te hacen una pequeña cicatriz, eh, pequeño quemazón ¿eh? en la zona mm, del cerebro, del tálamo, que te produce el temblor. Y eh, mediante esas, em, con control de resonancia magnética, eliminan el temblor. Te eliminan el temblor. Mm han empezado a hacerlo en el Hospital Universitario mm, de la Sanidad Pública de la Seguridad Social en Santiago de Compostela. Pero mm, es el único sitio dentro de la sanidad pública de España donde se hace. En el resto, eh, en Pamplona, en Barcelona, en Valencia y en Madrid, se hace mm, de forma privada. ¿Sabes cuánto vale el tratamiento? 20.000 euros. Claro. Eh, Mira, fíjate que el, el tratamiento en lo que se basa es en eliminar una red de neuronas. Sí, sí, efectivamente. Las neuronas que parece que no tienen un buen eh, funcionamiento, una buena conexión, entonces mm. esas las eliminan ¿eh? y entonces automáticamente, claro, te eliminan el temblor. Claro. Ese es el tratamiento. Bueno, mira, si ponemos el símil con el coche, sería, yo llevo mi coche al taller porque me tiembla Bien, y entonces en el taller me dicen, mira, lo que hay que hacer es quitar un cacho de tu coche para que deje de temblar. Si a mí me dicen eso es, a ver, si el coche venía con todas las piezas, ¿cómo es que le vas a quitar piezas para que deje de temblar? Será que tendrás que arreglar alguna pieza. Bien. Si vamos al cerebro, el cerebro es un órgano plástico, utilizando la terminología neuronal, sí, ¿no? Plástico significa que el cerebro se estructura y se desestructura a través de la experiencia. Según va teniendo experiencias, va conectando neuronas y va desconectando otras. Por tanto, quemar una serie de neuronas lo que significa es, soy un poco bestia porque no sé cómo hacer que el cerebro reaprenda que eso no debe estar conectado. Y como no sé hacerlo, lo hago lo bruto elimino lo que haya. Bien. Lo que estábamos haciendo antes es precisamente darle la información al cerebro para que reconecte las neuronas. ¿Qué necesitaba el cerebro? Ese contacto, y no lo tenía. Bien. Entonces él quería contactar, pero también hay otra parte que le está diciendo, pero no puedes tener ese contacto. Al imaginar que hemos hecho el cerebro quiere contactar y le está diciendo el cerebro, sí, vas a contactar y vas a acabar ese movimiento. Todo eso que aparentemente es algo externo, en tu cerebro está produciendo cambios internos de reconexión de neuronas. Bien, está produciendo cambios reales. Pero además son cambios reales específicos. No es quemar un, tocho de neuronas y a ver qué pasa. Bien porque creo que todavía no tenemos esa tecnología de saber exactamente cuál es la neurona individual específica que tengo que tocar, sino que, bueno, toda esta parte, ya a ver qué pasa. ya a ver los efectos secundarios también. Pero eso mismo lo puedes lograr tú entrenando a tu cerebro. Según haces este proceso, tu cerebro está cambiando. entonces la neurología es un poco bueno, pues igual que toda la biología, viven la esquizofrenia. Por un lado, están descubriendo cosas maravillosas, alucinantes, y por otro lado, siguen anclados en la visión mecanicista del relojero de hace 200 años. Y es, a ver, no me puedes decir que cerebro es plástico y luego me lo tratas como si fuese un reloj. A ver, aplica las soluciones que estás encontrando. ¿Cuáles son esas soluciones? Pues tendrás que estimular el cerebro para que haga el cambio él. No seas bestia y metas ahí a cortar o a quemar. ¿Eh? Entonces, yo te propongo, utiliza las herramientas propias del cerebro y mira a ver si te acaba de funcionar. Menos de 20.000 euros te va a costar. ¿Cuánto te ha costado respirar? <laughs> Bien. pero ya no es por lo que cueste, sino que efectivamente, es decir, que desde la, neurología, la neurofisiología, eh, em, se habla de la plasticidad del cerebro y sobre todo en, eh, la tercera edad o en, las personas mayores eh, se habla del envejecimiento activo y de, del, de que el cerebro es plástico eh, y, de la plasticidad mm, del cerebro y de que las mm, conexiones cerebrales mm, em, pueden perfectamente, manteniendo el cerebro activo, eh, bueno, pues hasta el fin de nuestros días. Eso es. Entonces. Eso es. Ahí está. Pues esto es utilizar todas esas herramientas, toda esa capacidad que tiene el cerebro reconocer que es él el que coordina todo el cuerpo y que a través de su sistema de programación nosotros podemos modificar conscientemente lo que queramos. Está claro que dependiendo de, lo complicado que sea esa programación que lleva, pues tendrás que repetir el proceso más o menos veces, pero que al final el cerebro reaprende. Y genera cambios reales en las neuronas. Que eso es lo que parece que, que, no les entra en la mente a los neurólogos cuando hablan de plasticidad. Es, se están produciendo cambios reales en las neuronas. Luego, las estructuras neuronales no son el problema. La estructura neuronal está conteniendo una información. La información es lo que tienes que cambiar. Según cambia la información, cambia la estructura neuronal. Esto para un informático yo que vengo de la informática, es que me resulta obvio. Porque yo no ando cortando programas. ¿Eh? Yo reparo el programa, reconecto piezas. No me cojo el ordenador y le digo, pues este trozo del procesador no me sirve. ¿Cómo que no te sirve? Bien, reprogramas, reconectas y funciona todo perfectamente. O sea que, otro enfoque. ¿Vale? Muy bien, chicos, pues nada, ¿alguna preguntilla que queráis hacer? Si no hay preguntas, lo dejamos aquí. Nos vemos el viernes que viene, que ya es la última sesión en la que os expondré cómo se consiguen nuestros objetivos, cómo plantearnos deseos y, metas y alcanzarlo. ¿Qué, ¿Qué es lo que está funcionando en nuestra mente y qué no nos deja avanzar? Y eh, nada, el viernes de dentro de 15 días, pues tenemos esta clase última especial, que no es clase, espero que sea un debate entre todos, un intercambio de ideas, de, sensaciones. Y nada, os espero por aquí hasta el final. Bien, así que un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias. que Muchas gracias. Adiós. Gracias.